Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais wa Muungano wa Mazingira, Dr. Suleiman Jafo amesema mwaka 2022-2023 ofisi yake iliratibu vikao vitatu vya kujadili masuala ya muungano, kwamba hoja nne kati ya nane zilizojadiliwa zilipatiwa ufumbuzi. Jafo aliyasema hayo jana bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi kwa ofisi ya makamu wa rais ya muungano na mazingira kwa mwaka wa fedha 2023-2024 huku akiomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 54. Jafo alizitaja hoja hizo ni malalamiko ya wafanyabiashara wa Zanzibar kutozwa kodi mara mbili, kodi ya mapato PAYE na kodi ya zuio na mkataba wa mkopo wa fedha ya mradi wa ujenzi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume na ongezeko la gharama za umeme kutoka shirika la umeme la Tanzania TANESCO kwenda shirika la umeme la Zanzibar ZECO. Alisema vikao hivyo vya kamati pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania SMT na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ viliwakilisha mawaziri na makatibu wakuu. Nikiripoti habari hii, mimi ni Kevin Audax na hii ni Stein TV.